इस बार की चुनावी जंग सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ी जाएगी जी हाँ सोशल मीडिया इन दिनों बेहद लोकप्रिय हो गया है और यही वजह है कि सभी दल सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करने में लगे हुए हैं एक अनुमान है कि इस बार सोशल मीडिया पर जो खर्च किया जाएगा चुनावी खर्च वो लगभग 50 से 60 अरब हो सकता है कुल मिलाकर सोशल मीडिया को अपने प्रचार का एक मुख्य माध्यम बना लिया गया सोशल मीडिया के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने प्रचार की पूरी परंपराएं ही बदल दी है 2014 में हुए चुनाव के बाद प्रचार के कारोबार में बहुत वृद्धि हुई और इसके बाद तो चुनाव प्रचार के सारे तरीके ही बदल गए कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर बेहद अच्छी तरह से बात न केवल की जा सकती है बल्कि लोगों तक पहुंचाई भी जा सकती है एक अनुमान है कि देश में 50 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अलावा स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है सैंतीस करोड़ लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं और डाटा की कीमत भी अब ऐसी हो गई है कि वह आम आदमी भी उसका उपयोग कर सके जो आंकड़े सामने आए उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक पर फॉलोअर्स हैं पंद्रह करोड़ अड़सठ लाख कांग्रेस के फॉलोअर हैं बावन करोड़ उन्नीस लाख नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर हैं वे